Astăzi vreau să-ți improvizez și să-ți vorbesc, de fapt, despre a gesticula. M-am uitat în Dex, este a, ați, ți mișca mai mult mâinile. Și m-am gândit glumind că, de fapt, nu e, nu e o glumă, trebuie să-ți miști și picioarele cumva. Uh, vorbesc despre speakerii motivaționali, dar și despre cei care vorbesc în video. A gesticula uh, pentru mine într-un mod superb, ca să zic așa, este atunci când gestica ta este convergentă cu ceea ce vrei să transmiți. Uh, dacă, de exemplu, și voi da un exemplu de așa da și un exemplu de așa nu. Așa nu <laughs> este când speakerul motivațional stă în fața a 200 de persoane și nu știe ce să facă cu mâinile. Și le ține ori așa, uh, apoi uh, uită să se gândească că el transmite frică sau teamă și începe să arate munții, câmpiile, cerul, luna <laughs> și nu mai poți să fii atent pe ceea ce spune, pentru că te întrebi oare ce face cu mâinile, de ce arată ca o mașinuță și, sau ca, o, ca un roboțel. Și ă, așa, da, este atunci când ești foarte relaxat, faci economie maximă de, de mișcări și omul poate să urmărească foarte clar ceea ce transmiți, nu ă, mâinile tale, <laughs> care nu știu ce să facă. La noi în țară, Marius Simeon face niște videouri super în care uh, nu îi se văd mâinile și foarte bine pentru că omul e atent la ceea ce spune el. Um, Crina Vereș, un uh, om extraordinar în public, vorbește foarte natural. Uh, Gratian Sonu, iarăși vorbește super, super, super și poți să-l urmărești lejer. Jerry Robert din Canada, cu economie maximă de cuvinte și Tony Robbins, care nu are deloc economie de, cu, de mișcări, adică uh, dă din mâini și din picioare, însă dacă iei sonorul, îți transmite exact uh, și cu sonor și fără sonor aceeași energie și nu simți că gestica lui este uh, spune ceva și vorbirea altceva. Simți că amândouă sunt convergente. Tu ce părere ai? Ceau!